Той един прави вълни, друг прави кораби, трети прави не знам какво, чайки, делфини и така нататък. Избирате си цвят, нали? какъвто ви харесва. Ето тук е това, което сме приготвили в сините Розович. Не, то са. Е Рошария. Тук сега скъсваме. Ама иди да видиш сега, зад стъклото, виждали са това, което си... Така, слагаме това е сувалка. Тук наснима, там да е <laughs> Така, не дей да... Творчески... ще го прибера. По принцип трябва да прикрепим конците на основата, това е основата, с вътъка. Това в случая е вътък. За целта, вижте как минава едно отгоре, едно отдолу. Помагаме се с педалите с а, от лявата страна ще започне с лестина вътре, да може да стигне добре педалите. Значи с левия крак сега, трябва да се първия и втория педал по средата едно време на двата да такова. А, така. И силно. Силно, силно гласите. Колкото по-силно, тук се отваря един процеп, през който трябва да мине сувалката. Отпускаме се малко конец и мятате оттам сувалката да излезе от тази страна. А като свърши това събитие, това къде ще бъде изложено? това в страницата ще го публикуваме. Всеки, който го сподели на стената си, ще участва в томбола и може да го спечели ще се тестваме. Тук оставяме една дължина. Тя е необходима, за да се получи дебелината на червата в този конец да пада и така. Да. Сега сменяте кръката и както е конец. Сменяте с другия крак, другите два подава. точно така. Вижте ли как се кръстосаха И сега набивате с тази е бързо. Това ще бъде набивате с удар, смело. И сега обратно да. Дайте А, не е необходимо да се прави. И е, то нали тук да правят педалите? Това да правят педалите. Това е единствено на хоризонталния стан. Това е хоризонталния стан. Да би нали, чакай, не дей, не дей, хлаба го трябва. Иначе, когато се става, сменяте кръка да се затегне тази цвети, това е по-лесно в лентата гледам. Ами, зависи. Има червите, които се правят точно като проблем. Да, е, не, не, да, не говорим за тази, която да, в момента. <laughs> А тази е възможно най-лесната, когато дори грешка да се направи, тя става Ни, като ефект. Да. <laughs> да, а откъде е момента? Аз с него това. То си много и да стане обратно. Иначе ще се разпочи. Първо да... И тя искаш някакви... Искате такива работи да станат. Разбираш? Това е арт. Зната. Ние не сме по класи. Аз съм... Набивай. Чакай, ще ти дръжим това. Чакай, тя не дадат толкова. Сменете кръка. Набивате принцип има един е такъв ефект, който се прави с едно молитвище общество. Като се прекарат конеца и започват и тези лимички да ги вадят, да се нанизват тук на... А За да станат с точилка, примерно. Да, да станат по-бързо. Затисни то с левия, общо бе конеца. Да, затисни. Да, номерът ли си? Да, така излиза. Ме е трябваше повече да А не, всъщност тук има доста дръпни там. Дърпат. Айде сега там прави се арт. Не, тук виси. И е, така на няколко да Да, и ние да е тук някаква адреса, е въведохме го, видяхме, че на гърба на Робът, айде. Това е нещо да. много интересно, мамо. Ами, той е много труден адрес, защото Батенберг е най улица от среща. Ема, нищо. Ама да, тук, тук да, написахме центъра, не излезе да. за Мисля, че това е от мене. Добре. Браво. Дай на, дай на детето възможност. Да. Знаеш ли, малко какво е това? Сега, е, това, мамо, е щан. написва, че си имената. Въдността на едно време хората, който спечели паното след те да не жребираш и получай този списък, просто да знае кои са авторите кои на... покачите, да. И виж сега ще обяснят как. Просто много развълнувани бяха миналата Просто да го споделиш трябва. Да го качат на събитието. Може да се да. Естествено. Аз ще пробвам само един ред. Защо ако не е шеви, да, да го сменя? Не бъди хората. Е да виж какво е. е, е да, бе. Моята баба имаше, но беше цяла в цяла стая. Да, значи нашите са оптимизирани вътре да. големите, този значи, малкият е Може той се стоеше в цяла стая, си го спомням и течеше червите. Средата някъде. Да. И нагоре. Аз си го спомням, течеше червите на него, беше голямо нещо. Не е така. Тук като се понаточи малко, се понадива на курсното. Ага. Е Оптимизирано после. Да. Направим, е Но тя няма къде да е виждала, така че много се радвам, че Те не ги учат вече. Не, то няма и къде да го е, видите. Имаш, наше време. Просто всичко може да е <laughs> аз той да гледаш какво ще стане. Смените да, Обаче, сега обратно обърнати. Двата крака. Двата бедалка. Аз слушах внимателно. Да, и набирам. Силно с удар. Така. Що ми избивам? Виж сега, мамо. Сега разменят се. С педала, с педала се разменят кончетата. И минава конеца. И пак се разменят И пак минава конеца естествено, то си нали имаме такива неща, че мама ги е сложила да се търкаме краката пред, пред малко дънка. Сещаш ли се на старата черга, дете се търкаме кръчетата на нея? Пред малко дънка. не преди е отвънка. Е. Е Ай сега, като се проберем, ще я видиш, тя е такава. Сега аз малко ще принесам. Може, може. Нямам време, ще да потърпя малко. Искаш на мисля ли да е. Нарича се така. Тя няма сини педалите наши. Ще малко да е две Да. печати. Можете ли? Да, Последния от печатите да течем. Да. Сега. Сядай по-напред, защото отреченците са няма да се Ръчичките са мъжки и няма да си до това. Обаче аз ще помагам. Да. Така. ще трябва хора вече. Сега. Аз ще натисна ето това. И се отвориха конците, видя ли? Така, виждаш ли, тук става една дупчица. И през нея трябва да хванеш тази, това се казва сувалка, и да я хвърлиш, да мине ей така, и да излезе от другия край. Аз ще помогна първия път. Ей така.